يمهدني يمهدني يمهدني من يمهدني وما قلبي ما يا راني محير راني محير راني محير لا لا اخبرها راني مدمر بالبيضة ما بقات لي عمر وطريق البدر طريق البدر طريق البدر عبد المجيد عادتني وطفرتها يا بويا ماني مهني ماني مهني قلبي وما قلبي على الصيب ابو سمحي لي يا بنتي سمحي لي يا بنتي سمحي لي يا بنتي امك بيتي يا ولدي امك برات راني بعتيها حمل مربي وبروكيتي وصاري هاي يا بويا لوالفتك لوالفتك لوالفتك شتي صبرني عليك هذه الأمر بالبيضة ما بقات لي عمرها